Dokta Ayubu, tumeangalia vitu vingi ambavyo vinahusianisha kati ya maumivu na kelele. Nini maana yake na pengine kwa nini vinatokea? Kwa nini mtu akipata maumivu anapiga kelele? Lakini mtuangalie kuna uhusiano gani kati ya mshtuko na kupiga kelele. Kwa mfano, mimi nafika mazingira ambayo sikuwa nimeyatarajia, nimefanyiwa surprise ya birthday, kuyakuta yale mazingira na watu ambao sikuwatarajia, nashtuka alafu napiga kelele. Lakini pia na nakutana na mnyama mkali, wakati nakimbia labda mbwa mkali ama simba, huyo hapo nimeshtuka alafu napiga kelele, na wengine wanaenda mbali mpaka anazimia. Unapo anapomuona mtu ambaye hakutarajia anapata mshtuko, anadondoka chini na kuzimia. Hii pengine ina uhusiano gani? Asante. Hmm, leo unauliza maswali mazuri sana. Tuanze na kitu kimoja, kwa tuanze na kipengele cha kwanza, pale unapokutana na mtu ambaye hukumfahamu au uh, kitu ambacho ukikifahamu Kwa mfano umefanyiwa surprise labda ya birthday surprise, kuna mtu ndugu yako kuja naye siku nyingi, mkuja ghafla naye. Engagement. Engagement, sawa kabisa yeah, of course lazima wewe useme kitu Azalia hawezi kusema <laughs> Kwa hivyo kinachotokea ndo hicho. Kwa hivyo principle ni ile ile ya kwanza, ni kwamba unaipatia taarifa akili yako. Ile taarifa inapokuja kwa mshtuko, mwili lazima ureact. Kwenye kila action kuna opposite reaction. Kwenye kila kitu ambacho unakifanya kuna kitu kingine ambacho kinakuwa ni kinyume chake kinakuwa kinatokea. Sasa unapokuwa umepata taarifa kwa haraka, mwili unavyokuwa unaiproses ile taarifa kwa haraka, lazima utengeneze reflex, yani reflex na uh, ah, nisemaje? Kwa mfano ukiguswa na kitu cha moto kwa haraka, unatoa mkono, unavuta mkono ndani ndani ya ndani ya microsecond kwa ajili ya kujilinda. Vivyo hivyo unapokuwa umekutana na kitu cha kukusurprise, kwa sababu akili inakuwa imejaa imepata mgandamizo au tunasema pressure inakuwa imekuja pale. Kwa hiyo akili lazima ililizi ile pressure. Italilizi vipi? Kwa kuipatia natural remedy, yani kwa kuipatia ki, ki, ki, ki, kitu cha asili ambacho kitaurainisha kitaurahisisha mwili tunasema. Kwa hiyo kitu cha asili kinatokaje? Kina kinatoka baada ya kuwa kimetokana labda na kelele, kama nilivyoongea, inaweza ikawa ni kelele, inaweza ikawa ni miayo, inaweza ikawa ikawa ni, ni furaha kwa kucheka inaweza ikawa ni kwa kuguna kama nilivyokuwa nimesema kwa vitu vyote hivyo vinaufanya mwili uweze kuzalisha kile hizo zile cortisol, uh, sorry, cortisol zile endorphins sawa ambazo tunaziita endorphins za mwili zinaweza kuzalishwa muda huo zikizalishwa hizo unaweza kwenda kukupatia ile acha uliyokuwa unataka sasa muda huo huo tuende mbele zaidi umekutana na, na kitu kama hicho pap ukazimia kwa hivyo kwanza kikawaida huyu mtu ambaye amekutana na surprise kama hiyo afu akazimia e, kama imesha kutokea uje hospitali tuje tu tu kuangalia vizuri pia aa, ah, na vitu vingine inawezekana una vitu vingine ambavyo haujui unavyo lakini vimekutokea lakini we hujui kama unavyo kwa mfano kuna watu wengine wanaweza kuwa wana, wana shinikizo la chini la, la, la damu afu hat, hatujui inaweza ikamtokea pitu kwa mtu kwa mfano labda sukari yake ikiwa chini ikitokea mshtuko ule mkubwa unatumia ile nishati iliyokuwa imekuwepo kwa ajili ya matumizi yote ni kama inaisha vivyo hivyo kwa hiyo ile nishati inapokuwa inaisha kwa sababu nishati imekuwa imetumika kwa ghafla nyingi inapokuwa ile, ile nishati ambayo iko kwenye mzunguko inakuwa imeisha kwa ghafla ametumika kwa ghafla, yule mtu anajikuta kwamba mwili wake hauwezi tena kuweza kuhendo ile hali, kwao anajikuta mtu huyo anazimia. Au um, tunasema kwa mfano, mfano mwingine kama mtu yuko kawaida kabisa hana hivyo vitu, basi ile presha ambayo imekuja kwenye akili yake inakuwa ni kubwa kuliko mwili unavyoweza ukafanyaje ukaitafsiri. Kwa hivyo ni kama inapita sekunde chache mtu ana, anakuwa anaka, wengi huwa kama sio kama wanazimia, lakini wanakuwa kama, ni kama anapoteza uhusiano wa yeye na yale mazingira mda huo, kwao inatokea hivyo. Lakini pia kwenye swala la, la ikitokea na na mnyama mkali au ni wezo na kukimbiza au ni nini au msiba, mtu ameambiwa mama yako amefariki pale pale, na anapiga kelele na anadondoka chini, kwa maana hiyo kwamba ameshtuka, amepata maumivu alafu amezimia. Kwenye swala la msiba inakuwa ni tofauti. Kwenye swala la mshtuko wa msiba au kwenye mnyama inakuwa ni tofauti. Kuna kitu kinaitwa fobia kwa kitaalamu. Fobia ni uoga, lakini kwa kitaalamu kuna kitu kinaitwa agorafobia. Sasa tuseme kama ni uoga, basi nimeuzidisha mara kadhaa, unakuwa ni uoga uoga mwingi mkubwa. Kwa hivyo huo uoga mwingi mkubwa unapokutokea, mtu anapata kinaitwa kitu kinaitwa panic attack. Panic attack, yani mtu ana panic. Anapo kule kupanic kule sasa ndio kunaambatana na mtu anaweza akajikuta mtu ametoa mate, anaweza akajikojolea, anaweza akatoa haja ah, haja kubwa, anaweza akazimia, anaweza akatetemeka, mtu mwingine anaweza akaanza unakuta tu anatetemeka, mtu mwingine akaanza kulia. Kwa hivyo vitu vyote vinatokea kutokana mtu anapokuwa amepata kitu kinaitwa panic attack. Kwa hivyo kwenye swala msiba au mkutana mnyama ambaye ni mkali ambaye una anajua huyu mnyama anaweza kusababishia kifo, basi pale kuna vitu vili mtu anaweza kufanya. Akiwa jasiri, anakimbia kwa sababu hiyo ni, ni, ni, ni, ni reaction ya mwili tunaita fright, kwa ajili ya kile kichochezi kinaitwa adrenaline ambacho kinazalishwa na, na figo na sehemu ya juu ya figo. Sasa hicho hicho kichochezi kinapokuwa kime, kimetoka kinafanya mtu anapata fright. Unakuta mtu amekutana na simba hapa, unaambia mtu anaweza karuka akapanda juu ya mti e, mwili ukatiwa nguvu akapanda juu ya mti, hata ajua amefikaje huko, afu baadaye simba kuondoka, anaomba kusaidiwa kushuka, au anaweza akaingia hata mtu mwenye miba yani akaingia katikati ya mtu mwenye miba, alafu mwisho wa siku anajikuta kwamba anafanyaje, anashindwa kutoka au kwenye shimo refu mm -hmm. alafu anapona, anajiokoa. Kwa hiyo mwili unaangalia namna ya kumuokoa kwa muda huo, kumwongezea nguvu. Kwa kuna vitu viwili, mwili ukikuongezea nguvu, unaweza mtu akaitumia kwa kukimbia, lakini pia akatoa aka sauti au akapiga kelele kwa ajili ya kuomba msaada au akazimia kama amepata panic attack. Kwa hiyo ni vitu vyote ni namna mwili wako unavyowasiliana na wewe, tunarudi pale pale, msingi ndio ule ule. Sawa Zalia, umetueleza kuhusu maumivu na kelele au kutayarisha kuwezesha mwili kufanya jambo fulani kama kupeleka taarifa kwenye ubongo. Na vipi wakati watu wanafanya mapenzi wanakuwa wanapiga kelele? Kuna uhusiano wowote wa raha au tendo la ndoa na kupiga kelele? Safi sana Azaria, hicho umeuliza kitu kimoja kizuri sana. Unaonaje tukitengenezea kipindi chake chenyewe? Tutatengeneza kipindi kinachohusiana na, na sauti ambazo watu wanazitoa wakati wa kufanya mapenzi. Actually utafiti zimeonyesha kwamba ziko sauti aina ya kumi na saba. Kwa hiyo jiandae kwa ajili hicho kipindi, au vipi? kumi na saba za aina ya sauti kumi na saba na maana yake mtu anazozitoa wakati wa kufanya mapenzi wale wanaofanya kimya kimya ndo wanatoa pia ziko humo ndani kwao tuta, tutafanya kwenye hicho kipindi kingine ambacho kipo mm-hmm. yes. kupitia daktari kiganjani kaa karibu na sisi ili uweze kujua mengi zaidi elimu pamoja na ufafanuzi na kipindi kitakujia hapa karibuni tunasema na daktari kiganjani elimu ya afya kiganjani mwako asante asante d ayubu kwa ufafanuzi wako na tumaini watu wamejifunza mambo mengi sana leo so unaweza ukatufuatilia kwenye peji zetu za instagram na facebook kwa jina la daktari kiganjani pia youtube daktari kiganjani pia usiache kusubscribe subscribe kwenye YouTube yetu ya Daktari Kiganjani. Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani pako.